Ah, Natale, o tempo de Manhagraço e de passatempo a trovar regali. Para andar à destra e com qualquer ideia de regalo E emerso, principiemo com o dia vato a partir de natura corta. Um dieto storico que piacerá ai doni. Uma bella spazzola de scopa, panita a casa. tradicional, identitário, sportivo, se ti sicuro de va piacere com regalo così. Avete partecipato ai Zampiantoni ma avete perso, perché il vostro corpo era carico alcol. Ma avete comunque vinto un pacchetto di confitture Charlantona. L'altri saluta l'ICA cui prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. E come avete partecipato tre volte avete tre pacchetti, tre regali. Pababu o mamma che ci dice sempre Ehi, quando ero zitero! Aria Misoru, una mandarina o un citro Natale. Allora, a awa che li sovete, fetti di vuta in aso ziterina. Hop, una mandarina e un citro, un bel regalo. E sa corso e beh. Ma e sa un corzu emancipato e medio. Allora regalete una magnifica bandiera tricolori o un vestito che si assomiglia, pavuta Macron ai presidenziali e Talamoni ai territoriali. In i due casi a persona vinci! Ai doni gli piacciono i duelli, la narella, gli ori, la fare così, allora compreteli questo bello maniglio e panda con lui un bello pins corsica. Corsica penso. Pasta in moda un accessorio anziano che riviene a poco a poco una barretta mija. Una barretta mija fatta in vero mijo. E c'è due persone che parlano di un stesso dietro forza l'anni e io non conosco mica e un sextoi corso, un sextoi nostrari. Sia vato in cora caprona, sia quello che rappresenta un palatino e che diventa lì inabilitosa. Pa compia il più bello di regali merci, un ritratto come. Eh, eh, eh,